Mae prosiect delwedd iach a ffordd o fyw egniol, HIP Conwy, yn annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol llai traddodiadol. Mae HIP hefyd yn annog mwy o fenywod ac unigolion disymud i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol ac i gael profiad cadarnhaol a phleserus er mwyn ei hanog i barhau i ymarfer eu cyrff. Mae pobl ifanc sy'n mynd i'r sesiynau wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau preswyl, gwyliau amlchwaraeon, sesiynau addysg awyr agored, cystadlaethau cenedlaethol ac wedi cael hyfforddiant arweinyddiaeth mewn chwaraeon. Erbyn hyn mae gan HIP 40 o wirfoddolwyr ifanc sydd i gyd wedi cwblhau un archrediad hyfforddi. Roedd y beirniad yn hoffi dill arloesol HIP o ddefnyddio chwaraeon llai traddodiadol i enyn diddordeb pobl ifanc. Pelrwyd Sarah Byd Mae Pelrwyd Sarah Byd yn Sir Garfyddin yn brosiect unigryw sy'n darparu chwaraeon i bobl ifanc ag anableddau. Mae'r prosiect yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r ysgolion arbennig a darpariaeth i oedolion gan ableddau dysgu negofforol i ddatblygu gwaith tîm, ffitrwydd, sgiliau cyfathrebu gred a sgiliau byw yn annibynnol mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar. Mae'r prosiect yn rhoi cyfle i bobl ifanc yma gael cymryd rhan mewn chwaraeon, cyfleoedd sy'n anodd eu cael fel arall. Mae wedi helpu rhai ohonyn nhw i bontio o un ysgol i un arall drwy chwalu rhwystrau ac annog chyfeithgarwch. Hoffodd y beiniaid y ffaith bod y prosiect hwn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ag anableddau gymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol. Prosiect i ailgyfeirio egni pobl ifanc yw Aggies Friday Night Football yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r prosiect yn cael ei weithredu ledled cymoedd yr Rhondda er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol ar nos a hybu ffordd iach o fyw. Mae'r prosiect yn rhoi pwrpas a rhywle i fynd ar nos i lawer o bobl ifanc, ac mae nifer y galwadau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi gostwng. Mae'r prosiect hefyd yn cynhyrchu incwm i'r canolfannau chwaraeon lleol yn darparu dolen gyswllt werthfawr rhwng darpariaeth yr ysgolion, y cymunedau a'r gwasanaeth ieuenctid ac yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy'n anodd eu cyrraedd. Roedd y beirniad yn hoffi'r ffaith bod y prosiect yn lleihau ymddygiad gymdeithasol ac yn hybu ffordd iachach o fyw.